акаҷони дар дубонавад ай тахтаги тоза тахтаги ай тахтаи ғаоси пидисатай 18 сомон ай 18 сомон ё 18 сомон ай даҳ сола гарантиш хат я муддати даҳ сол чи дефекте ки буровар ҷавоб меги ин амиёшам 18 сомон амирам дубонавад ай ин ғаосиш тоза панҷ ай дарад ғаосиш панҷ ай дитарафа бад қоқшава каҷала фаҷала намешавадиш чанд сума ҳамашхазорашсадсомонаашаахеле ғавсаммуддати даҳ солсакамягон дифек мебораманаҷа мекафа мекафа ягон каҷ мешавад ҷавоб мегим мудаа ана ҷада бомешад свети сирх шад ана свети мебел мешад свети свети худат бугӯ ҳам хеле свет мебруре метин ира нархоша 1300 сомон 1800 сомон агар не ин сорт қатъи 1800 сомона нархи шарсда ҷага просто светиш фарқ кард мекунад 1800 сомон трезалар эшиклар свети чиша иш мебели мебели иш бохшо буда ям ҳамун нарх ирам ҳамун нархат касе да чихе фаъда даркор боша кадоме да чихеле ки свети даркор боша ҳамон хеле свет мезане мебурем ай и дарои оҳани оҳаниш берун доле ҳаст и чанд ба чанда и ду панҷ да ҳаштоду панҷ и кубешка саксан беш ека ҳаштоду шаш бидаиме размер шад и кубешка саксан олти ека ду панҷ ина ду ҳазору дусад сомон а ду ҳазору дусад сомон ики ми ики сомон чи ай хитоиски ай хитои ӯзбекистон ич ҳаст ба 2400 сомон 2400 сомон 2500 да як 20 25 ка 20 ич чанд сомон нархош 3300 сомон 3300 сомон дар галавне да хонада мечаст а ана ич 780 сомона и 25 да 85 и дари чи як фирмини фирмини я фирмини ФДФ меган ко вели баро дронои хона ра мезани ана ин ё баршаки самаре задаган ки мақсад клем бе ям аму 25 ба 86 о иран 25 да 86 205 ка 86 размерлари я нахош часи ма 780 сомон 780 сомон 780 сомон Пунуси етти сомон екан. Ин 2 ба 90. 2 ба 90? Ин 2 ба 90, 780 сомон. Биам 780 сомон. Биам МДФ, Назар Фаги, бури хуб таракан. Ва тара. Иш фирмай Узбекистон. Я Узбекистон. И 2 и 2 ба 90. И 2 ба 90, 2 га 90 екан бу. И шанс ме напош? И 620 сомон. 620 сомон Узбекистон маҳсулотлари. Ана иш, ишам нархнамия фигураш дигара фигура галуша ҳама чизош дигара ана иш сомона иш 190 да 90 190 ба 90 бир 90 га 90 иш нахи ша нуқтира 600 сомона 600 сомона 600 сомона ита ина ин ДВП ДВП чан ши ДВП ДВП я консорт аха российский я российский фирма я консорт чан 100 сомона бо арзон меша 100 сомон ДВП ла мешам го тахтаги и свети мебелни шавед анахе краска праска шиша пиша наҷода резин и стили пластик мешава тахтагиш и пол пластик мешава чи мешава пола пластик пола пластик тахта инеки анахе ҳазор сомон аст ҳазор сомон минг сомон екан пола пластик И установка задержный сам? Без установка, без доставка. Она мына, ина. Tojikistona. И чанба чанда размериш? 1 yigirmaga 1 o'ttiz ekan. Narxi chansam? 750 so'm. Tojikiston. Tojikiston. 750 so'm. Вин турка? Фирма турецкая золотой Дубай. Золотой Дубай. О, и золотой Дубай. И 1250 сомона. 1250 простой пати. И вот этот тараф 630 гада я. И 1350 сом шиле я. 1350 сом. Я я годама. Оли мега ба 1000 мара. А. Сос. Заказ кра мешава? О, заказ кра мешава. Та и аму сафта. И аму пластика. О. И вот дига сорта вин турка тоҷик фирмаша. Тоҷик фирмаша? Мақсад чӣ бу? Сафед мешавад, ман намеём. Ян турецкий ҳисоб мешавад, аҳа. Турецкий ҳисоб мешавад, иран ин 950 сомон аст. 950 сомон, 950 сомон екан. Инаи фигураш 950 сомон аст. Инаи фигураш 900 сомон аст. Ин фигура ва сиски. Ин рамка полный квадратиш, чанд сома квадратиш? Квадратиш 600 сомон аст. 600 сомон, аҳа. Винтур, роллер 600 сомон. 600 сомон. Oh, oh, агдениза фирма узбекистон аст узбекистон а фирма узбекистон и 750 сомон аст 750 сомон мана фирма узбекистон и 120 га 130 екан фирма узбекистон мана фирма узбекистон аст шиша ва ина петля ва ручка пучкаш ҳамаш да як да мерав як хилай а просто ан материалаш фарқ мекунад фарқ мекунад дурунаш да профил мурофил ҳама чизиш зада я э, тайёр тайёр фақат фақат мебарӣ мечас пуркам ягон кор дига намекунад гарантия мекунад шит шит ана иш як 20 да як як 20 ва як як тариш як 20 бирга бир йигирма ека панҷо сомона иам узбекистона шам фирмаи узбекистон бешузу элик сомон марҳамат як бист да як си турецки фирма якмсо якмсо перви класаш перви класа унопен унопен панҷ камерага о баъзе одам камерага камераша тухо намефаҳмад панҷ камерага мего ато одам мефаҳмидаиш бохта хидиш мефаҳмад ҳамин трезош ҳисоб мешава инаё ҳисоб дунуждаҳ ҳамбачанбадаибуд1 ана ҳам фирмаи ӯзбекистона панҷхонага шайда یم پنج کنه گم یک خلادم پنج کشکا هم میگره یک خلادم فورتشکا دو یک خلادم فیگور رسیسکی این ایو شما موشم این ایو نقشه چند گفتی؟ اوزبکستان هم؟ اوزبکستان 750 سومون هم 750 سومون 750 سومون این ایش همو هم پنج کنه گم ایران پنج کنه گم شد 1100 سومون هم فیرما 1100 سومون تولیتسکی فیرما یکم سومون 1100 سومون 15 سال گارانتیش خطیه اگر با нархҳоша хушр кунам ки арзонтар карда метаем бо савдо ҳама савдо дора бо то қис сомонаи ка российский фирмаса яктага о ана ми якта калон ҳӯй мешава тамом ҳӯй ручка пучка чи часпона мете ҳаммаша часпона мете ана ин 900 сомона ана иш 1050 сомона иш нае фортишка шӯй мешава ана иш ҳӯй мешава и 1050 сомон поён гиша и се трезага абда се тагаша иша фортишкадор мезан иша фигура 1050 сом иш 950 сомон 950 сомон ҳава 900 950 мухадар 900 сомлар бола ана иш тахтагиош як 20 да як як бист ба як бари игармага бари кан як бист ба як ҳамахе резин задаги ҳамино шиша пиша ҳамахе краска краска хеле краска яки бигар ҳамо краскаро мезанем метием сос нархаш дадаронош ҳамо гуфтаги нархате краскаш бепул краскаш бепула ҳаштсад панҷо су метиҳан ҳамахе краска краскаш метием сос як бист да як инаишам як бист да як бура нархша чанд гуфтӣ 850 сум. 850 сум ёшад. 120 да ягаш. Ана 1 парада бонуса, 1 گفتم گفتم گه همو باش که شکلی کرسکه یکی خودت بگوی سفید بگوی سرخ بگوی میبل نگوی اکه свети хадавои не ҳами зарда якам ки сӯзадагӣ мондагин ҳам хеме истахлаша ҳам ҷада ҳам пол не пор ба ҳам ҷада 10 15 чиз заказ кардагин бояд бубарам а сош ина нақша 1000 сум гуфтия 1000 сум он якам ина ишам ҳамо ва ки як 21 ана ижа хуй мешава ана ижа хуй мешава аҳа бо ака мақсад ки биям я хелеш миам мега ки ижа хуша ижа хуша ки болоша якта ижда ё ижда фортишка хуша фортишка мекинам ҳал мешида набоша мешканам алов мекунам бо ҷои дида нав мекунам мебарам мечаспонам ҳам тавр ана ин фигура дига ва дараҷа олиш ана ин фигура дига ё короче ҳамаш 1800 томона о ё ҳамаш 1800 томона ё ҳатто фигураҳошон дигаран а ҳар хел фигура аст марҳамат ина тамошо кунем нархоша гап задем телефон омерашона мемонем занг занем бемалол муроҷиат кунем бо арзун мешида марҳамат тамошо кунем қатия ки дар поли алюмини ё ҳама чиз алюмин қатия тоза алюмити гарантияш қатия и шарси ба инами оза 1400 сомон шида 1400 сомон 1400 сомон чанд ба чанд 80 сагсанга бир ҷуз тӯсон овард ҳаштод ба як навади шаш аинҷода бо ҳаста ин инҷо боз айсари нав рус када мондеси хаёл кардесен як навад ба навадча тайёр кардесем анаи профилушаса тоза алюминтай ягон дифе нада иҷдам чи дефекте буровар ҷавоб мегем бо даҳ сола гарантияш хатер муддати даҳ сол чи дефекте буровар ҷавоб мегем муддати даҳ сол мақсад кем мебарим мечаспонӣ ки ягон чи мешавад баъд баъзе одам бисёриҳо мегӯянд ки ҳамин материал зард мешавад зардчавиш аҳисоби чи ҳамин клёнкара ки инас кандем иҷада бояд бушӯем ҳамин клёнкара кандем иҷада бояд як фери хати тоза бушӯем гира намешуванд изяда кле камтар мемонад итоз мо мекунем намефаҳмем чанг ки мечаспа баъд ҳамн муддати ҳамуда автоб мезана зард мешавад бараҳамн ин ако мақсад килонкаша вақте ки кандем бояд фери қатӣ шуштан ако буда фери билан тозара юиш кира ки ин саргаймас екан баъд зард намешида ин секретчан будаи ҳам хеле чи дора не алюмин чи не стано кошан инҷо ба чавор кор мекунад кор кай стано мақсад ки чи чи хеле разме дар кор бошад веранай дарай трезай ҳамаша тай дарай трезай веран ҳам алюминиш ҳам мешава ҳама чизаш алюминӣ мешава форчишкаш ҳам алюминти бугӯем мешава ҳама чизаш ҳам мешава инҷо да ба чавор хай кор карда рост мекунад мемонад майле шумо да барори кор шайгон чиши боша занг мезана ҳамин рақамҳоро мемонем дар рақам ватсап имо пимо ҳамаш аста занг занен нархоша пурсин дар хизмати шумо муҳайё